Oke okay guys, welcome back. Seperti biasa kita akan ngepost lagi di detik-detik menuju Hari Badak Nasional yang akan diselenggarakan 13 menit lagi ya guys ya. Apakah kita turun ke Badak lagi atau malah ke GM atau Master atau Modar sekalian ya guys. Gas. Duo Hamjadah Hmm. Ya, Oke, siap. Seperti biasa kita bermain berdua sama yuk ya guys ya. hadapanku. Trio. Selamat datang ke pertunjukan sulap terbaik di seluruh dunia. Tinju dibalas tinju. Okay, okay, okay, okay, okay, okay. bunuh semuanya. Sihirku mengalir bebas seperti angin. Kita akan memakai monyet lagi guys. Memakai hero kebanggaan kita dan kesayangan kita semua. Balmon, Balmon up, Balmon up, Hyper Balmon. itu bisa hyper bangun Narikan gandeng Sampai aku mati Mantap Hyper bangun Beritel kerja ya. sniper siap siapa yang harus kubunuh hmm. yang pertama yang situ ya. Toilet di sini betul lele. Lele. Sangat magic damage mantap. magic damage. Sok, Gas. Tuan, apa perintahmu? Ah, langsung langsung tuh koin Saninya langsung langsung dipeng ya guys Harusnya kita pakai sepatu magic Magic Mau metain Tidak karena di pen masih yang amat Ada lain hyper oke okay. Pas lancik nah aku pramanap lagi dari itu kalau bisa bonang ada kabeh bisa bonang tapi kan ngomong sekali balmon cukup gak bonang dari itu di late game Welcome. main Lunak I'm not even Puter-puter dulu, nyumput dulu mulung limus. Jangan lupa baledog. Ya. Nyumput cash. Oh, Silvana di sini guys. Oke, dapat lah shit. Money offline tapi bos, bukan kaleng kaleng, bukan kaleng kaleng. Kita sakar guys. Gitu josil panah haram jadah. sabar sabar sabar sabar sabar kita butuh farming ah, guys kita butuh farming ya guys ya tun terus oke dapat plastik kita langsung keluar X dulu tunggu sopanannya guys ya oh, turtle bisa bisa backup mundur mundur mundur mundur, mundur. oleh karena itu lebih baik untuk menerimanya kita butuh level 4 dulu lawan depan aja farming dulu lah kampus multi bayangan mampus Okay. ninja yang mencuri Gas, gas, gas. Aduh. Wah, hasil panah si flicker anjing mundur mundur mundur mundur. Mundur dong. Aduh maksa banget balmon maksa maksa anjing anjing anjing oleh karena itu mau balik mundur sejak mana lagi balmon maksa ting sabar guys jam tujuh Mundur dong. Ah, ini salah uji Ah, aduh asu asu aing. Mampus. Ah, Oke, okay, war sudah jadi guys. oh terjadi mantap jebol jebol mid high ground di mid oleh karena itu baik untuk menerimanya anak jebol ya, anak angkat minionnya terus gas di mid Panenang tahan juga masih banyak mantap harap ya. hmm. di mid mas anak di ball your team destroyed a ah, kali aja gitu ayo attack maksa wae maksa wae mundur mundur mundur mundur anjing ayo mantap maksa ting jangan pernah puas berada di posisi kedua. Kan tatalnya sepi banget lebar. Wah, kelonok dibikin kayak kelonok kupra lance Wah, ini sudah panas, kabeh aja. Dan multi parsa kalem. mantap kena lancet tong di barebak ya bisa bisa kuproy mundur Parsyang jebol mid turret aing coba ku Parsyang goblok mundur dari tadi Nak khas Nongka dia payah tungguannya dia. Tan ah, nyumput tong tong tong kelar gitu. Pokoknya ada nyumput kan. Ya, MMS. Bakon kan coketan. Prioritaskan turret. Kuproy. Oh. tidak akan pernah Iya, Sok terus kan. Balmon ngelot. tanya Sejak mana? Game yang wifi Tadi lu wiji Anjing unok Bobal barbar Gas di mid Gas mid Aduh unok pae eh. Mundur mundur mundur mundur eh. Mundur mundur Mundur kill. Terus, terus. bal didapatkan oleh seorang monyet ya guys ya. Di saat kita monyet, kita tidak akan terkalahkan ya guys ya. Hati-hati bos. Bukan kelengsar dan bos. Fokus turretnya. Orang ayo ulti. Oke, di sini kalau kita sudah pakai monyet, kita tidak akan terkalahkannya, guys. Victory pun didapatkan. Oh my god. Lihatlah monyetku penuh dengan anjing. <laughs> MPP-nya monyet. nak. Hapusna <laughs> blender. Hyperball mon 837 Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Jangan lupa ditonton, di like, dan di share ya. Sampai jumpa di konten selanjutnya di Hari Badak Nasional. Dadah!